engkau tidak akan tersenyum dalam waktu yang lama. Engkau tidak akan menikmati rumahmu dalam waktu yang cukup panjang. Jabatan yang kau dapatkan juga engkau tidak akan selama-lamanya di sana. Sebentar lagi kau turun. Pasti, pasti. Ini kehidupan dunia coba. Yang kemarin jadi bos, yang jadi atasan, bisa jadi sekarang sudah dirumahkan. Yang kemarin memiliki kekuasaan bisa jadi hari ini di penjara esok di kuburan. Lalu kenapa manusia berlomba-lomba untuk meraih sesuatu yang dia yakin dia akan tinggalkan? Solatmu, sodakohmu, solihat yang ikhlas lillahi ta'ala yang hanya mengharap keridhaannya itu yang akan kekal dan abadi itu yang akan menjadi harapanmu kelak